Estos son los gatos. Claro. Gatis. Todavía no sé los nombres, pues, o sea, no sé quién es Tim Marie de Dopingüe, pero vamos a ver quiénes son. Bueno, ahí está. En un mueble de la casa.